بسم الله الحمد لله معكم نور وسرور نحن الآن في شركة درة المنورة درة المنورة هذه شركة بساط لنقل الحجاج والمعتمرين ما شاء الله عندهم بساط مختلفة وألوان وأشكال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هنا синій, вона Mercedes, Конглонг, Ануа وميداليات مختلفة ومن يحتاج من يحتاج باص نقل من جدة إلى مكة أو باكت كامل باكت كامل من آه، مدينة مثلا مطار مطار جدة ثم مكة من مكة إلى مزارات آه، في مكة مزارات ومن مكة إلى المدينة في مدينة مزارات ومن مدينة إلى آه، إلى مطار مدينة أو أي رحلات تحتاجون ممكن تنسكون عن طريقنا وتتصلون ونحن نرتب لكم هذه البساط منورة dot com. منورة dot com. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فنادق كث... آه آه باصات كثيرة والحمد لله الحمد لله ترخيص 49 راكب ترخيص 49 راكب